El moviment LGTB de Catalunya ha demanat al govern que s'incorpori a la proposta de llei contra la LGTB-fòbia que va ser entrada al Parlament el passat 9 de maig per les entitats amb el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, PSC, Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP. Si bé l'executiu català ha presentat un esborrany de proposta de llei per la no discriminació que incluïa la del col·lectiu LGTB, aquest no satisfà les entitats. El teixit associatiu LGTB considera que aquesta proposta és massa àmplia, ja que pretén regular col·lectius amb problemàtiques tan diverses com poden ser les persones discapacitades, immigrades, minories religioses i ètniques i les persones LGTB, i en dubte la seva eficàcia real. El moviment ha apostat per recuperar el projecte de llei específica contra la LGTB-fòbia que va ser aprovat pel Consell Nacional LGTB de Catalunya en 2010 perquè consideren que és necessària una llei específica que abordi millor els drets del col·lectiu. Cal una llei específica eh, doncs, per a l'erradicació de la LGTB-fòbia en el nostre col·lectiu. Avui estem aquí, en aquesta glorieta, la glorieta de la Saxó Sònia, perquè és la nostra glorieta, perquè en aquí doncs, d'alguna doncs, manera podem dir que es va executar una persona doncs, per la seva eh, la seva manera de ser, no? la seva manera de viure. En aquest cas volem que això no es torni a succeir. Aquest odi, aquesta discriminació encara està en el marc de la societat i per, per tant cal regular que hi hagi un marc normatiu doncs, que d'alguna manera defensi i lluiti per l'erradicació d'aquest odi, d'aquesta violència. En aquest sentit sí que demanem al partit que governa aquí a Catalunya, a Convergència i Unió, que s'ho repensi, que eh, pensi que encara hi ha molt per fer, que en el cas que s'utilitzi una llei específica com demanem nosaltres, seríem eh, pioners i per tant novament Catalunya seria pionera en la defensa dels drets. El, el fet de que, en aquest cas, el govern eh, doncs, eh, hagi presentat aquesta llei de bases per la no discriminació, que és una llei molt més àmplia, pensem que també ha estat per la pressió que nosaltres hem fet com a col·lectiu, però pensem que cal anar més enllà. El govern s'hauria de mullar més, hauria de tenir en compte la demanda del col·lectiu. Nosaltres som una part molt important de la societat i penso que d'alguna manera, en aquest cas, el govern quedaria en deute amb nosaltres si no tira endavant aquesta llei específica. Demanem, doncs, en aquest cas, en el govern de Catalunya doncs, que s'ho repensi, que si hi ha forces o hi ha persones dintre del govern que potser qüestionen doncs, eh, aquesta llei nostra específica, el que volem és que s'ho repensin, que contemplin, que mirin la societat, que surtin del Parlament, que toquin carrer i que vegin la realitat que tenim del col·lectiu. Per tant, eh, demanem explícitament a diputats i diputades que no vegin clar que nosaltres estem a la seva disposició, que els hi donarem tots els motius que calguin perquè contemplin aquesta llei. El projecte de llei contra la LGTB-fòbia entrat el dia 9 de maig al Parlament de Catalunya respon millor, en opinió del moviment, a les necessitats del col·lectiu que la proposta presentada pel govern català. La llei específica inclou àmbits com ara el de l'educació, el laboral, el sanitari i serveis socials, en la cultura i el lleure, l'esport i en el ple reconeixement de tot tipus de models familiars. També hi ha espai per la visibilitat pública de persones LGTB, allunyada d'estereotips i de connotacions negatives. Una proposta de llei específica, com hi ha per altres col·lectius, que garanteixi les llibertats i drets de les persones LGTB i en combateixi la violència que s'exerceix contra aquestes un total de 24 entitats agrupades en la plataforma d'entitats LGTB de Catalunya donen suport a aquesta iniciativa per assolir una llei contra la LGTB-fòbia pionera arreu del món. La plataforma es va presentar públicament en un acte que va tenir lloc a Barcelona a la glorieta de la transexual Sònia el passat 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTB-fòbia. És una plataforma a nivell de tot el territori català Eh, de moment hi ha 25 eh, entitats, esperem sumar-ne més, eh, i el que volem és això, tenir una força que en aquest cas concret ens hem unit per tirar endavant eh, aquesta reivindicació de la llei específica per l'erradicació de la LGTB-fòbia i el que volem també, sobretot avui, volíem fer-ho específicament aquí, en la Glorieta, que és la nostra glorieta, la glorieta de la Transsexual Sònia, on fa molts anys va ser eh, pràcticament executada, podríem dir, doncs, eh, víctima de l'odi i la discriminació cap a, eh, en aquest cas, una persona transexual. Volem que això no torni a succeir i, per tant, cal un, una norma, una llei específica pel nostre col·lectiu que erradiqui aquest odi i aquesta violència. Des de la plataforma es demana que la coalició governamental doni llibertat de vot quan la llei contra la LGTB-fòbia se sotmeti a votació al Parlament.